¿Puede Dios olvidarse de ti? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hablarte un poquito de este pensamiento que muchos de nosotros tienen. Ah, bueno, Dios se ha olvidado de mí, me está pasando esto, ¿dónde está Dios? Bueno, hoy te quiero dar una seguridad Dios no se puede olvidar de ti. Está escrito en la palabra de Dios, en Isaías 49. Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y aquí Dios le va a contestar, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Cómo puede Dios olvidarse de ti? Si una mamá cuando da luz un hijo es algo de extraordinario, algo de, fuerte y nunca se va a olvidar de un hijo, pero también que pueda pasar esto, Dios nunca se va a olvidar de ti. Tu vida siempre está delante de Él. Entonces, ¿por qué pasan cosas malas en mi vida? Bueno, hay otra motivación. Si Dios quiere eh, explicártela bien, pero también en su palabra, Él te está explicando que Él está enfocado en tu vida eterna no en lo que son un año o diez años aquí en la tierra, sino en la que es la eternidad delante y junto con Él. Entonces Dios no está mirando a lo que tú estás viviendo ahora, sino que está mirando en lo que tú vas a vivir por la eternidad. Entonces si estás sufriendo un poquito hoy y esto te va a producir un cambio por la eternidad, entonces mejor sufrir un poquito hoy que sufrir para toda la eternidad. Sé que no es fácil hablar así, sé que no es fácil recibir esta palabra, pero también tiene que tener esta seguridad en tu corazón, que Dios quiere lo mejor para ti y que nunca se va a olvidar de ti. tiene que seguir creyendo en Él y confiando en Él y vas a ver cómo su mano te va a levantar en otro nivel, te va a levantar en otro, otro situación, otra realidad de bendición. Y con esto quiero saludarte, que pueda compartir esta pequeña palabra en tu muro, a través de WhatsApp, donde tú puedas, para que pueda llegar a personas que están haciendo este pensamiento que Dios se ha olvidado de él, porque esto no es la verdad. Dios nunca se puede olvidar de ti y de tu vida. Hasta pronto.